Saluton, Mi estas tiu, kiu nomiĝas Mi estas klarigonta al vi, kiel espri tensojn en surrezolo. Ni metu specifan vorton ĵus antaŭ la verbon. Tiuj specifaj vortoj estas: preterito Plus kvanfekto. Futuro Usmodo. IMPERATIVO PRESENZA PARTICIPO PRETERITA PARTICIPO EXEMPLE SIGNIFAS MI MANGIS SIGNIFAS MI JAMA ANTAUI MANGIS SIGNIFAS MI MANGIUS Signifa: "mi manĝus". Signias: "mi manĝu signgnias:manĝanta Signias:manĝita. Por traduki la frazon: "La karoto estas manĝita, ne necesas uzi la vorton Sufiĉas diri.